El Zen dice, un objeto es un instante antes de transformarse en otro. La gente en general dice, ¿qué gracia tiene repetir y repetir una figura? Don Miguel de Unamuno dice lo siguiente, la construcción de un modelo origami es igual a la interpretación de una partitura de música. Cada intérprete le imprime algo de sí mismo a su interpretación. Los pasos mediante los cuales llegamos a una figura constituyen la partitura. 哎，三 D 梦幻。